tuliko Uganda lifestyle UG lifestyles mwebale nnyo okubanga mutugoberera amanya nze waswa Emmanuel kansubire mule bulungi gye musinzira yonna okubanga mutuwa time ne mutugoberera ah, bye mukola bisanyusa because you respect us we also respect you too mutusaamu wesige ne mugamba nti aa ah, akatugoberera ah, emirimu gya waswa emmanuel gyakola kimpesanyu okulanga mukera ku maca nemufollowinga byenkoze really wonderful i appreciate for that nsiima nsiimira ddala nnyo nnyo nnyo sirina nyo kyakubaddiza okugjako okubanga nsigala amaweereza asolakandu for you naawe bambuuzaako eri ku facebook mwebale nnyo nebunya nebambuuzaako hi ema hi ema mumbuuza banne mwebala bambuuzaako nemunyumiza ku stories yo so many friends eh, abagamba olsige sometime nenyumyako nammwe ba muli mikwano gyange nnyo mwebale abakomplaininga ndibakwanukula message zammwe its once in a while kubanga sitera nyo bera online naye mwemajendi i make sure uh, i talk to everyone mukadde kemamufunyemu mm, mwebale nnyo mwebale ddala agamba ki ankol kwago ekawanda ku mandes nkulamusizaako muwala waffe agenda kukola bibuuzo namuli mundabire kakati uh, ah, Gatwala obudde buno tunyumyeko ku celebrity wammwe uh, lifetime ye uh, expansively that is rema namakula talk of the night talk of the season kyala twogezaako ono okumala emyezi ngaebiri twogera ku yekom because ekyo uh, kyakoze thesonasobe talk about her abikoleredde she is a celebrated artist a recording artist a musician ayima ennyimba mwina ze mwagala That's why you can take some time ne tumunyumyako because that person gwe mwagala ennyo mukwano gwammwe omukyala w'obudimpo omukyala dokita rema namakula ng'omwana yina obuwala azaalibwa uh, lukumu lwenda kyenda mugumu mu apuli abiri mu nnya apuli guba gwakuna omukyalo n'azaalibwa omugenzi mujibi semakula ng'ayitaata we n'omugenzi hamida nabusa nga ye maama we hamida nabosa ono afaanaganya erinnya ne maama wa muzaata ekyo saagala mukyerabire ne maama wa muzaata ye nabosa lakuba erinnya eryokubiryo nyerabiddemuko naye ono bebamu naw ono omuwala shes the last bone mu famire yaabwe mwazaalibwa mwana omuwala ono last bone omuwala w'obuddimpa ono ngaomwana omuto olina ozaalibwa ekiddako kuba kutandika kkula nakusoma omuwala ono yatandikira okusomera ku kita nte primary school essomero erisangibwawo emayoga museum mumanyiwo bwe yavaawo n'agenda ku senti bali ku dembeses n'atandika okusoma secondary life ye olevan elevel eyo nno gyatandikira okumanya nti asobola okuyimba era zenga alabikira mu nyimba ez'enjawulo ez'amasomero rema gyeyava records yaliko omuyimbi mu masomero bino byayimba ennaku zonna byandisa jjuzi yatandika ddako yezo nekitonakiina naliwo okuba nga fiicaringa mu nnyimba ez'enjawulo ez'essomero lyabwe erya sentwali ku ddembe olwo no bwamaliriza ebisonga z'okusoma by 21 awe yalamaze sinya 6 ye yatandikirawo straight uh, okukola ebintu by'okuyimba ng'akolera mu karioki nga yeyiya bw'atyo n'agenda ne ku univesity ekyambogo n'alandika okusoma naye yadroppinga out of school oluvannyuma okufuna olubuto teyamalako byakusoma era jjuzi mwawedde nga yejjusa lwaki teyasoma yejjusizako ali kupa teyamaneja we solomon kayemba bwati nabaga munaye okusoma kuganye yali tekenabba emusic nebirala bingi omanyi awoawoawo ku univesity awo otaba stedi ebiseera bisinga abangi bakagwiramu awo naddala ngaolina kyosalawo okutuukirira baserebiti nabagala lwaki tebasoma lwansonga bastruggolinga nnyo mu biseera ngaate bali ku campas kitegeeza gatukeseanga nakyasobola kumalako nabyakuyimba kiro nabyakusoma misana ekimu kukyabalina kitakati ono naye bambi olwembeera eyo nyakyasalo nabyesonywa bwabyesonywa yakwatibwako omukyala amanyiddwa nga alima namagula basinga gwemanyi gasengaawe namukuza mubandi ye naba nga amuyimbira nga pakapatist then oluvanyuma namugabe wa bebekulu bwamugabe wa bebekulu awo tuli wakati wa miaka bbiri kumi ne bbiri kumi nesatu periodi eyo natandikira eyo naba ngaayimbira mubebecol band ah, <clears throat> mumugambakapatist <clears throat> oluvanyuma omukyalo ono bwayimba nayimba nayimba yakuba tune season sico eyatunda navaayo nga kyalina falafala muko bwavaayo kyo nekitandikiraawo nayeza by then yayadetinga edikenzo mpolampola mwejo emyaka kati 213 awo yali nkyukakyuka yabulamu bwe because abamaze okuyimba siza nti sikazimbye azimbye ndowooza yafuna management awo ya solo ne bamuyinga emanya abayimbi oba omuzimba omuzimba olowooza ozimba nnyo ng'abagezi bwe bajja mpolampola omwetolooza awo ndowooza bakayimba bali bazze balanoza okubaka kibamulaga ekyenjawulo kyasobola okukola ekisingako ku ekyo kyeyali alimu bagenda okulandoza nga babebekulu mm, mm-hmm. sijasaana okubeera ne balaba nga kyebayinza okukola kutandika mutayiriza mirimu nakufuna oddiri bulala ono lwali olwo nga bebekulateeka sho ya constidiosis kano akayimba ke yayimba mweyagulira <laughs> eryato lyakabenje munagoze eryato eryakabenje kati ono yali ali ku tv rema namakula agamba abantu nti banange ngenda kukola lungi bebe yalina birivu mu ye nti omwalo tanatuka kukola loogi era bebebigabo byeyagambako nti yali agala omwalo nayimbi abeere nga bayemya ledi abeere nga batiwa savage naye munange namuddukako omwalo ono yalangirira ngaali ku tv misanatu nga bagenda okukola loogi bebekulu ngaali ku tv waka agenda okulengera omuwala wali kuti nabuuza rema ebikwatagana nebyalungi byesimanyiko nga gagamere nze akutwala byayiseewa bebe nanyiiga nakamba rema ngaitana ku mukutu kwa social media todde wange kiregezo badde nkolagana ne managers abalala nga zisimanyi nga bebekulu okuteekateeka emikolo nenyimba nga simanyi how can you do that nkutadde era yawa ensonga zesatu n'amugoba bwatyo n'agezaako okubaliplasinga ne irene intan kuba bali bakola rehaso za cosidiosis era yagamba wano nti ah, rema tagenda kuddamu ku featuringa mu rehaso za cosidiosis zino mutadde akoleki agende bwatyo ah, rema n'asiibula bebekulu natandika obulamu owe 213 awo awo ng'alina ekenzo we bwatyo by 2014 rema yaguma ku mbeera eyaliwo nakukola lunki y'olimba lwe oli wange olimba olwatunda ennyo ensi nemutegeera era okuvuula olwema teyadda mabega bwati 214 ngenaku z'omwezi 26 ngaliwo natuukawaawo yali amaze okugwa munekezi omukwano nabagamba dda awo nabaali beekwana era oh, bebekulu nekenzi okulaga nti yali nungi nga bebekulu alowooza kenzi yempasulako omuwala gwe yali aleese bwatyo 214 26 december Rema yateekawo ettu ly'omwana Bebi Amal gwe yazaala mukenzi era gwabadde ayina ompozi kati alinaku zinaali butolo omukulu dokita sebunya bw'atyo yazaala omwana oyo ne batandikira okuddukanya obulamu nga mufumbo eri kenzo kenzo aclaiming nti yamuwowa bagamba teyamuwowa they state okuva olwo up to date lwe bayawukanye Ono musical ye atambula bulungi nnyo nga ne love bw'etambula wadde yalingamu obuvuyovuyo n'ebigambo eby'enjawulo Rema tojamira na Kenzo njabeera naye Rema kino ne Kenzo ne ba forming out couple esinga okwagalwa mu Uganda esinga okumanyikibwa esinga okubeera celebrated that is uh, eyaka Rema ne Kenzo people loved them and they stayed then oluvannyuma yatambuza obulamu nga bayimba ennyimba empititivu omwalizi katono lino me deep in love n'endala nyingi nga bwapafominga ah, yafuuka ugandan super artist ensi yonna uganda gwetegeera era gwecelebratinga ah, nabeera mu batop 5 ugandan artist najja ngaakikuba ngaakikuba bayibiri 16 yafuna omukisa narepresentinga uganda mu cok studios yali season 4 omwali ba jazmini omwali ba 2 face dbr n'abalaba enyalo byeyasangayo nekyongera okumwetutumu nabagamba ko studio eno ye project yatandikibwa okukakola mu africa wano ekuŋŋanya abayimbi abakoze obulungi mu mwaka ogwo bambiseera ebyo naye batwala ne bafusing up n'abayimbi abalala olwo nno bambi music amukoledde n'afuna ne zaawaadi ennyingi omuli okuwangula awaadis 213 eza high people omwali best charts yagitwala best breakthrow n'agitwala mu 213 rnb oli wange newangula najja ne 21 nawangula best female of the year you know danso najitwala R&B ku kalibe nyimba my friend yafuna awards zoneze tagisa na fan nomination zoneze tagisa eba climax ku muyembe bwatyo oluvanyuma uh, ah, mulava affairs ze zatandika okukyankalana zamwongere tutumu mu mawulire abantu abasinga baali bamanyi nti omukyalo ono alina obuzibu ne kenzo we mu myaka etaano gye bamaze era ng'ayimba obuyimba okukolemera kenzo bulowooza kunze bulin on me budeep in love webutyo hmm? buno buziri muyembe aze nga abuyimba ngaolavya era nikokwonooneka olwokuba kenzi atambula nnyo tabeerawo as you know life goes on obulamu butambula bwe butyo lavu era nikokwoneka bira nikokubanga bigenda bifaafafa n'okulemondoza omukuba embaga kyamu kyankalanya so gwagenda gwonoleka mpolampola mpolampola mpaka kenzo lweyaddukewako emyaka ebiri eyiize bayibiri kumi namusanvu zaali adduseeyo ah, yaguma n'azaala omwana ofukosi yamuzaala mwamumanya n'amukuza ne bibeerawo n'akwatirirako ne kigaana mpaka lwe yafuna dokita we eyamukuba embaga esimbaga yakyala jjuuzi era ateekateeka omukuba embaga oba okwanjula nga kumi na nnya novemba ye mukyala rema namakula bwatyo kyetu yakivaamu ekya kenzo yagenda mukya dokita rema gyali ensi emwagala titumwinaako omuzibu yoyo briefly gosobola okumanyako rema namakula artist wo ayimbye ennyimba nazimalayo and she has done her best she's vocally talented talita nanyinye ey'okuyimba mweri ddala si yakunoonya era abikoze byalina okukola mu basic industry era waakabi nze wasemana ekwandika wekiri tusaali tubeera ku uganda life tali ug lifestyles kutusiira mubeere bulugi bwerabo